Hola, mi nombre es María Marchán, llevo 17 años en diálisis, me vacuné hace dos semanas, no he tenido ningún síntoma, de hecho estaba ansiosa que llegara la vacuna. Y los invito a todos los dializados a vacunarse para que avancemos rápido y salgamos luego a la calle.